молекулалардын ортосунда өз ара тартылуу жана түртүлүү күчтөрү аракет кылат анда эмне үчүн молекулалар бири бирине жабышпайт жана алардын ортосунда боштуктар бар албетте бул кысылууга молекулалардын жакындашына тоскоол болгон күчтөр бар булар түртүлүү күчтөрү молекулалардын ортосунда түртүлүү күчтөрдүн бир экенин төмөнкү эксперимент аркылуу далилдесе болот бир четине бекитилген пружинаны кысып анан кое беребиз пружина мурунку абалына кайтып келет бул кысуу учурунда молекулалар жакындап алардын ортосундагы түртүлүү күчтөрдүн көбөйүшүнө байланыштуу болот ошентип молекулалардын ортосунда күч бар өз ара тартылуу жана түртүлүү күчтөрү бул күчтөр дене деформацияланбаганда бири бирин тең салмактап турат чоюлганда түртүлүүчү күчү тартуу күчүнө караганда көбүрөөк азаят кысылганда түртүлүү күчү тартуу күчүнө караганда көбүрөөк күчөйт